Привет. Привет. Ой, привет, давно с тобой не виделись, да? Рад тебя видеть. Ой, я тебя как рада видеть вообще. Слушай, у меня к тебе такое дело. У нас да. тут вот один артист новоявленный появился. Знаешь, что с ним делать? Вообще, ну, конечно, бездарностью я его назвать не могу, но научить его все-таки, мне кажется, чему-то можно. Он у нас немножко не русский, я бы даже сказала, вообще не русский. Вот. И э, мне бы очень хотелось, чтобы сегодня мы с ним могли пообщаться. Ну, не знаю, как с ним вообще можно общаться, вот с вот этим вот, и вот, вот этим вот товарищем. Давайте я вас сначала познакомлю, а потом все объясню. Давай? Давай. Давай. Эй, волк, иди сюда. Ты что ты стесняешься? Иди давай. Волк, а ты волк? Ты волк все-таки. что готов то боишься? Вот. Познакомься, это вот и э, мой друг Волк. Привет. Привет, Волк. Привет. О, смотри, разговаривает, значит, что-то понимает. Слушай, ну он вообще-то у нас это, из польских лесов к нам прибыл, путешествовал далеко-далеко там, издалека, где он только не был. И вот видишь, у него даже тельняшка есть, он у нас моряк, моряк, который моряк. вечно да, вечно и мечтаю стать капитаном. Но вот сейчас вот у нас, видишь, э, э, карантин, все такое, э, и он решил вот посидеть немножко на самоизоляции, и приходится сменить профессию. Мы решили его взять в артисты. Ну, а чтобы в артисты, надо, да, хоть как-то немножко на языке научиться разговаривать. Так. Может а, быть, да, сложно вам, сложно. Да не говори. Так когда карантин снимут, он опять уплывет ну, ты же И можешь... будем мы ему махать. Ну ладно, попробуем заразить его актерским мастерством, чтобы он от вот, нас давай. не уплыл. Давай, давай, то может вы там с ним стишок какой-нибудь выучите, или там, не знаю, песенку какую-нибудь споете. Но есть должен... Бой, Я ему преподам самую главную песню морскую. О, Нашу, русскую. О. Отлично! Да. Отлично! Слушайте, ребята, в общем, у меня сейчас очень-очень много дел. Я пойду сейчас их, значит, я пока все вот это переделаю. Вот. А, а я же самое же главное забыла. Нам же нужно представить нашего сегодняшнего главного эксперта. Да, это главное. Это главное, сказал наш волк. Э, котичек, дорогой, дорогой, а давай ты сам расскажешь, ладно, потому что, ну, я, ты же сам лучше сам сможешь себя представить, правильно? Про себя, да, е ему и, и всем остальным. Ну, хорошо, давай, давай. попробуем. Все, все, давай, счастливенько, удачки вам, ребята. Пошла. Значит так, здравствуй, дорогой волк. Меня зовут Кот Боб, мне 147 лет. Я очень старый, мудрый, иногда даже бываю вредным, когда меня не понимают. Так что ты учти. Э, что еще? Работаю в театре, люблю фантазировать, выдумщик, э, сказочник. В основном, конечно, сижу в красном чемодане, потому что там никто не отвлекает, и сочиняю сказки. Так, еще что про себя рассказать? А театр, а, любимое года. Театр, как что? Театр, как а, называется? Театр называется театр кукол Мабу. А. Театр кукол Мабу. И где вы живете? Да, где вы э, живете? Театр находится в Нижнем Новгороде. Ага. И он молодой театр, ну, и поэтому я там ведущий артист, потому что мне 147 лет. Я старый, а театр молодой. Я учу, так сказать, артистов, всех учу, и вот сегодня научу тебя. Хорошо, угу. спасибо. И, и еще, знаешь, э, что хотел сказать, любимое время года – осень, угу. э, эм, потому что осенью слегка грустно, а я люблю погрустить в чемодане. Так вот, Начнем. Значит так, каждый артист должен знать золотые правила. Правило номер один. Если ты хочешь сыграть спектакль... А ты хочешь играть спектакль? Да. Так, ты, значит, хочешь играть спектакль. Во-первых... И не один. А, и не один? Нет. Это прекрасно. Значит так, Э, правило номер один. Первая очередь, ты должен быть дисциплинирован. Забудь, значит, а, ну ты же моряк, ты же знаешь, что такое дисциплина. Дисциплина прежде всего у артистов должна быть на высшем уровне. Yes. А, эм, не забывать про сценическую речь. Вы знакомы со сценической речью? Уже да. Уже, да, познакомились. Вот про нее не забывайте. И это значит наш устав. Э, потом не забывать про свои суставчики и постоянно разминать руки, постоянно разминать, значит, шею, постоянно разминать свое тело, уметь садиться на шпагат. Так. Затем Значит, не забывайте делать разминки, это я сказал. А, Но, ну, конечно же, работать в коллективе, потому что артист – это прежде всего коллектив. И он должен уметь держать себя в коллективе. А ты умеешь себя держать в коллективе? Э, не знаю. Вот здесь, значит, если задумался, значит, не умеешь. Так, надо поработать над этим. Значит, когда ты держишь себя в коллективе, нужно слушать другое мнение. А ты слушаешь другое мнение? С удовольствием. А, с удовольствием, да? А, он, наверное, не русский, поэтому и не понимает моих слов-то, а? Может, я сам с собой разговариваю? Все понимаю. Все, все, а, все. ты понимаешь? Значит, так, хорошо, да. понимаю. Я вот. учить русский а кто... язык, но плохо говорить. А, ты плохо говоришь по русскому языку. Да. Так вот, для того, чтобы научиться говорить на русском языке, ты должен много читать. Много читать русской литературы – это артисту обязательно. А сейчас с тобой мы освоим русскую песню. Раз ты моряк, и чтобы мы далеко не отплывали от твоей профессии, но от твоей профессии к нашей профессии есть небольшая песня про моряка. И да. вот сегодня мы с тобой ее освоим, и ты, значит, поплывешь с этой песней в большую актерскую жизнь. Запомнил? Спасибо. Спасибо. Вот. И, значит, запомни, что актерская профессия – это самая достойная профессия на Земле, поэтому мы должны нести ее. Вот, так как вы несете свои корабли в море, мы должны нести свою профессию. Итак, yes. ты готов? Да. Значит так, слушай меня внимательно. <clears throat> Начинается. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ну-ка, повтори. Капи капитан, капитан, улыбнитесь. Не улыбнитесь, а улыбнитесь. Улыбнитесь. Сейчас, подожди, подожди, сейчас. Я возьму себя в руки. Итак, еще раз. Капитан, капитан, улыбнитесь. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ага, хорошо. Теперь давай подбавим немножечко эмоций. Ты должен быть эмоциональный. Ты должен улыбаться уже прямо сейчас. Ты же артист. Забудь про свою капитанскую карьеру. И давай попробуем. Капитан, капитан, улыбнитесь. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ах ты мой хороший, обнял бы тебя, но интернет не позволяет. Молодец. Вторые строчки. Да. Ведь улыбка – это флаг корабля. Ну-ка, попробуй. Ведь улыбка – это флаг корабля. Давайте поработаем над улыбкой. Итак, э, улыбка. Ну-ка, повтори. Улыбка. Нет, улыбка. Не улитка, а улыбка. Улыбка. У... Улыбка. Вот молодец. Ведь улыбка – это флаг корабля. Ведь улыбка – это флаг корабля. Ох, долго мне придется, значит, с тобой заниматься так. Да, значит так, улыбка – это флаг корабля. Как бы тебе объяснить? Э -э ну, давай попробуем с эмоцией. Может быть, в эмоции скрывается русский язык. Ну-ка, сначала. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка – это флаг корабля. Ну-ка, попробуй. Хорошо. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Ну, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вы уже совсем ушли в эмоцию, вы ушли в край, вы должны себя чуть-чуть сдерживать чуть-чуть по сдержанней, и тогда у вас появится Алло? Алло? А, тебе не слышно? Капитан, капитан. Подтянитесь. подтянитесь. Так, еще раз. Капитан, капитан, подтянитесь. Капитан, капитан, подтянитесь. Молодец. Только смелым подтянитесь подчиняются моря. Покоряются, Покоря... эх ты, <laughs> а это кто? Это только смелым это кто? покоряются ты Не один? А? Ты не а? один? Я, не, ты да, не я один? не один. Не обращай внимания, это мои кошки, это мои кошки, они постоянно приходят, уходят. А, э -э ну, да. Вернемся в профессию. Итак, только смелым покоряются моря. Только смелым покоряются моря. Тра -та -та -та. Да, вот опять, не эмоцию, не выгоняй эмоцию из своей актерской профессии. Она а Ты сказал должна... про эмоции, чтобы были эмоции. Давай сначала вместе с тобой. Итак, три-четыре. Капитан, капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, потянитесь. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, это совсем эмоции. Держите себя в руках, я же говорил. Вы же профессионал. Это Есть. может быть у вас там на корабле можно было тра та та та та та та та та а у нас все строго. Каждый звук – это учет, учет. Каждый, а, -а, -а падает камера, мама дорогая. Все. Давайте еще раз сначала споем от начала до конца вместе с вами эту песню. Три-четыре. Капитан, капитан, улыбнитесь. Молодец. Улыбка – это флаг корабля. Так. Капитан, капитан, потянитесь. Ага та та там покоряются моря, что-то там... покоряются а, моря. смелым покоряются моря. Эх, да, конечно, над речью надо работать. Над речью сильно надо работать. Конечно, запишитесь еще на урок вокала, и Хорошо. тогда у вас все получится. Я в вас верю. Капитан, ой, мне показалось, или вы тут что-то... Нет, не показалось. Я его всему обучил. Это а. готовый артист. Берите и продавайте. Друг мой, спасибо тебе большое. Вот я вот знала, к кому обратиться, но вот я знала, кто главный талант в нашем кукольном сообществе. Спасибо тебе большое, э, дорогой мой друг. Ну да. вот это, ты же теперь знаешь, что ты стоишь у истоков открытия нового молодого артиста, талантливого, я надеюсь, может быть. Конечно. Наденьте. Спасибо. Да ты посмотри, какой у него нос. А в носу нос? скрывается весь талант. Конечно. Красавец. Да, у меня а. такой а. нож нет. Вот, это такой это, нож. Как вот, вот, поэтому мы с тобой не такие талантливые. Молодежь. Это европейский череп. Ой, ты что-то из личного О. уже сказал. Ну да ладно. Друг да. Ну спасибо тебе большое. Спасибо большое твоим кошкам. Да. Э, спасибо да, большое. да, да, да, да всему вашему коллективу вашего замечательного театра. Мы вас поздравляем с открытием ваших театров и надеемся на, на то, что все-все-все э, у вас и далее будет прекрасно. Пока! До скорой встречи. Пока, дорогой друг. До свидания. Капитан, капитан, улыбнитесь.